Hej på er och välkommen till Naturliv. Idag, eller ikväll, har jag och min kompis Danne varit och sökt ugglor att fotografera. Eh, jag har sett en uggla. Jag försökte filma och fota den men den var lite för långt bort så den bilden blev bara suddig. Sen har vi även varit till någonting som heter Alekvarn kika runt. Eh, så nu är vi på väg hem. Så jag tänkte ni får se lite grann från det vi har gjort och det vi har fotat ikväll. har vi kommit till någonting som heter Alekvarn. Ska se om vi ser någon utter. där. Korsar de mycket vatten i alla fall men ingen, ingen uppförsälj. men vi som sagt håller kvar. Fantastisk solnedgång. Här är vattenhjulet till kranen som försörjde kranen med vatten. Och man ser, där går hjulet in i byggnaden. En gammal byggnad. Då har vi gjort en liten utflykt till Alekvarn också. Sett lite historia, så nu beger vi oss och kollar fågel innan vi åker hem. Sådär, det var kvällens fotofilmningsäventyr. Eh, det här avsnittet vart inte riktigt bara äventyr. Inte i den bemärkelsen. För det har varit mycket med studierna nu, så jag fokuserar på det. Men det som kommer närmast, det är en tältning jag ska göra. Så jag tänkte att ni får vara med och se det jag kommer packa med mig på den tältningen. Så det kommer i nästa avsnitt. Så för den här gången säger jag tack för att du har tittat och ha det bäst så länge så ses vi snart igen. Hej då!